minsan-minsan naaalala pa rin kita kahit ngayon merong nagmamahal na nga iba tubig mahisig Itong dakda nagbabalik At para ba Ariyan ka pa sa akin tabi Mula nararamdaman Yakap mo Natitikmang muli Ang ah, halik mo Naririnig Para aminin ko Hanggang ngayon Ika'y iniibig Hinihiling ko Naka'y Minsan-minsan Tinititigan Larawan mo Unti-unti Umapatak ang ng aking pagkukulang Kaya ikaw nga sa inay dumisan rin ang mahal ko.